Yenə gəlir qışın güclü qarı. Yenə gətirir həsrəti, intizarı. Yenə dostlar səni soruşacaqlar. Yenə qəmi, kədəri çağıracaqlar. Mən nə deyəcəm bunlara bilmirəm. Elə hey səni soruşub duracaqlar. Yazdığım məktubları da silmirəm. Onlar səndən xatirə qalacaqlar. Cavabını özündən soruşun, deyimmi? Yox, bəlkə də bu yaxşı çıxmaz. O yaxşı insandır. Gülüm, keçimmi? Bu sözə də heç kim yaxşı baxmaz. Mən yazmağı yaxşı bilmirəm. Elə ağlıma gəlir bir-iki kəlmə. Mən şairlərə heç gülmürəm. Onlar da düşüb mənim tək zülmə. Onlar da düşüb mənim tək zülmə.